Как полное имя? Никита. Э, имя, имя отчество? Да. Витковский Никита Юрьевич. Витковский. Витковский. Год рождения? 27.08.2002. То есть вам 20... Э, 20 лет. 20 лет, да. А откуда сами родом? С Иркутской области. Э... С, с... Э, как полностью ну, назвать, где я живу? Да, Иркутская область, да. да Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма. Новый? Новая Игирма. Новая Игима. И Игирма. Игирма. Новая Игирма. Да, да. Э, там остались родные? Там мама, да, у меня живет. И еще кто? Все, только мама. А, а служили где? В Подмосковье, на, в Балашихе, в Росгвардии войска. А, то есть вы э, Росгвардии, да? Да, да, да. И должность? Ефрейтор, ну, ой, старший стрелок-пулеметчик. Э, когда зашли в Украину? 27 июля. 27 июля, то ну, есть... Э, недавно совсем. Два месяца назад. Да. А через какую область заходили? Откуда? В Салуик заходили, в, в Купинск. В Купинск, да? Это да. Харьковское направление? Да, да, да. И какие задачи были? Охранение гуманитарной помощи грузил. То есть с России приезжала гуманитарная помощь в Купинск, а, мы ее уже сопровождали в Изюм. Ну, то есть стрелок-пулеметчик э, возил гуманитарную помощь? Это у нас должностя а просто так называются. На самом деле ну, обычные рядовые. Ну хорошо, 27 числа вы зашли? 27 числа зашли, и, ну, так кого я только приехал, меня еще не отправляли в Изюм, и мы сидели просто на базе в Купинске и охраняли, ну, там была кухня у нас, ну, расположенное место, место дислокации. И мы там ходили на посты и просто пока охраняли территорию. И все, в принципе. А, а другие, которые уже, ну, парни уже дольше здесь, они ездили в Изюм, сопровождали гуманитарную помощь и топливо. А обстоятельства как взяли, Лен? да. начался, у нас началось наступление на Купинск, нас увезли с Купинска на выезд, с Купинска. Мы, мы стояли на окраине Купинска, в сторону России дорога была, из Изюма. Нам сказали стоять и ждать, пока ну, наступление будет идти. Мы должны якобы были держать оборону ну, ждать команды отхода. То есть не принимать боевые действия, а просто сидеть ждать в окопах. Мы сидели в окопах, <clears throat> начался обстрел, миномет. А, мы все убежали, в, там недалеко было буквально через дорогу убежище. <clears throat> Мы сидели там, потом по рации доложили то, что <clears throat> гражданский человек лежит на на, на дороге, и то, что надо его у, убрать с дороги и оказать первую помощь. Все, мы вызвались, ну как вызвались, с нами один медик был, классифицированный, ну медик был. Извините. Все, я, медик и еще двое парней выбежали из убежища, побежали до этого гражданского человека. В оконцовке гражданского человека не оказалось. Это перепутали, походу, когда ехали. Там оказался большой портфель гражданский и вещи разбросанные. Мы прибежали туда. <coughs> прибежали туда. Смотрим, гражданского нет, вещи валяются. <coughs> Горло что-то. <coughs> А, в общем, опять начался обстрел рядом с нами. Рядом с нами был окоп, как раз где портфель лежал. Мы запрыгнули в этот окоп, и я прыгнул прям... Этот окоп был заминирован. Ну, мы я, я, и этого не знали, я прыгнул и потерял... Это другой окоп, да? Да, это другой окоп. <clears throat> Там чуваши Минобороны стоял, э, Мини, ну, Министерство обороны перед нами стояло, и как раз-таки гражданский был рядом с, его, с их окопом. Угу. Мы прыгнули в окоп со, своей, я со своим сослуживцем. Мне сразу поранило ноги, то есть э, их как бы оторвало, но не полностью на шнурках держались. Э, рядом, леж... рядом лежал сослуживец, ему осколок пробил бочину. Нас вытащили... А, мы лежим. Нам медик оказал первую помощь, то есть пармидол вколол, перетянул ноги, все это сделал. Прыгнули там рядом еще ОМОН был с нами. ОМОНовец тоже прыгает в другую, как сказать, сторону окопа и тоже подрывается. То есть две стороны окопа было заминировано. Он тоже подрывается, нас прибегают еще парни, нас вытаскивают уже. Ловят гражданские машины, которые едут с Купинска, с Изюма. Говорят, отвезите их в больницу. И нас отвезли в больницу в Купинск. В центральную. И там уже нас прооперировали с моим сослуживцем, у которого был бок. Мы вместе служим. И, в общем, нас прооперировали. Я проснулся и уже оказался в плену. Мне сказали, что я в плену, потому что ВПшники, ну, там, РМ у них было знаки, знаки ну, то же самое, что военная полиция. И все, и мне сказали, что я в плену, и с, того, и с 9 на 9 я в плену. ВСПА? Как же? А, какие? Это украинцы были, да? Да, да, да. Украинцы. Вооруженные силы. Да, да, да. А гражданские возлечили, да, Купинска? Ампутиров... Да. У вас уже были ампутированы ноги, да, когда проснулись? Да, да, да, все, у меня уже были ампутированы ноги. То есть, правильно я понимаю, вы подорвали знамени, которые заложили свои ж, русские? Да, которые отступали. А вот э, когда мы говорим о двух месяцах, вы привезли гуманитарную помощь, да, а что делали два месяца там? Вот, ходили на посты. Ну, а Но у, нас, на... у, нас, у нас были распределены посты угу. на территории, там пластиковый завод был, угу. были распределены посты. И мы на эти посты заступали. То есть как был суточный наряд у нас. Ну, то есть стреляли все-таки, ну... Нет, вообще ни разу даже. Ну, то есть вообще не стреляли? Вообще. Хорошо, а в Росгвардии платят деньги, да? Да, платят. Сколько? Четыре тысячи в сутки. Четыре тысячи рублей, да? Да. То есть в месяц это сколько выходит? Ну, в общей сложности... 30 на 4? 120 тысяч, да? Ну, там плюс еще два оклада и зарплаты. Ну, ну то есть суммарно сколько? 170-180 уходил. 170-180 тысяч рублей, да? Да. А, и это платили, когда в Подмосковье были, когда зашли в Украину, правильно? Или еще какие-то суточные были? Э, нет. Или, э, или это двойной оклад? Э, двойной оклад начали платить, когда уже зашли в Украину. Так, я чуть-чуть не понимаю. То есть вы, как сопроводитель э, гуманитарного груза, и за что вам давали двойной оклад? Э, это определили всем так. То есть у всех, у Министерства обороны, у всех, всем выплачивают два оклада. Э, хорошо. Э, июль месяц – это уже март, апрель, май, июнь, июль. Это пять месяцев уже идет. Для, вас, вот, например, это спецоперация или война лично для вас? Ну, как сказать? Нельзя, я не, не могу назвать это войной, как бы. Почему? Ну, как сказать? Сейчас затрудняюсь, извините, ответить на этот вопрос. Но ну, для меня это, извините, бред просто-напросто. И это и не спецоперация, и не война, это просто-напросто э, убрать лишнюю технику и лишних людей просто. Это просто людей на мясо отправили, Напросто и все. По-русски говорить? Да, про нас. То, что нас просто отправили на... На убой? Да. Ну, а вот вы ну, понимали, куда идете? Ну, честно, да, нам объяснили вот про Купинск, то, что у нас все будет нормально, мы просто будем сопровождать колонну. Хорошо, вот сейчас э, вооруженные силы, они отбили, э, было наступление Изюм, Купянск, и очень много говорят о том, что ну, там ужасы э, творились. Русские творили ужасы. Мучили людей, убивали гражданских. Вы сейчас около где-то полусотни тел нашли, братские могилы понаходили. Что можете об этом сказать? Но это все снимают на камеры и так далее. Честно, я даже не знаю, не слышал об этом. То, что, ну, то, что такое делается. Не про, не про украинцев, не про русских, то, что вот, э, издеваются, не издеваются. Нет, что русские убивали гражданских. Вот еще счет идет. То есть еще не все окончено. Не знаю, мне кажется, то, что навряд ли убивают. Навряд ли русские убивали? Ну, возможно. Я не могу сказать на это, но ну, сказать что-то на это, потому что я не знаю. Ну, как я вы, не слышал. Вы, вы, вы же там в Купинске были, да? Ну, У вы... нас отношения хорошие с гражданскими было. Прям очень хорошие. Они нас приносили там огурцы, помидоры с грядок приносили. То есть у нас забор был, и как бы они подносили, говорят, будете кушать, не будете. Это угощали, угощали там с огорода овощами. То есть, ну, ну, то есть жалели вас, у вас вообще снабжения не было? Не, почему у нас было? Просто они как-то приносили, просто не хотите свежих там огурцов, помидоров, вот так вот. У нас как бы свое питание было. Угу. Ну, и гражданские тоже приносили, говорят, не хотите нам свежих вот этих огурцов, помидоров, вот так. И отношение было хорошее. А много таких, так как вы думаете, например, что это вот просто вы как пушечное мясо, что это все бред? Ну, больш, большинство думают, что... Потому что отправили. Не знаю зачем, не знаю для чего воевать. Но все равно вы зашли. Ну, приказ есть, приказ нам сказали. Ну, а у вас, э, ну, как бы личного мнения нет? Ну, вы знаете, когда говорит командир, мне обычно твоего личного мнения не интересует. А объясните немного путь, да, вот э, Росгвардия, да, вы после 18 лет э, пошли в армию, да? Да. На срочку? Я после, ой, да-да-да, на срочную службу. Это два года, да, в России? Ну, получается, я, да, ну да, получается так. Два года, и потом вы пошли в Росгвардию. Или я, как я на срочной службе был уже в Росгвардии. Уже в Росгвардии, да? Меня... Срочку вы проходили в Росгвардии, да? Да, меня... И в Росгвардии, и потом вы пошли в Росгвардию, подписали контракт. Да, и после 7, 7 месяцев мне... Я разговаривал со своими командирами. Угу. Они как бы, не хочешь ли подписать контракт? Потому что, ну, говорят, на работа нормальная, платят нормально, как бы все хорошо. Посмотришь себя в военной службе, как бы. У нас внутренние войска, то есть мы из России вообще не должны выезжать. ВВшники. Да, мы как ВВшники. И, ну, я решил, вот у меня 7, 7 месяцев срочка как бы прошла, ну, я решил подписать контракт, и на седьмом месяце подписал. Мама и... знает, что зашел в Украину? Да, знает, она очень была против, все были против. Я говорю, ну, говорил, что ну, при, придется идти. А вот 20 лет, да, вот вы свое будущее связываете, вот, например, с какими-то структурами, да, там или Минобороны, связывали да, потому что сейчас, ну, я уже не знаю, как это все будет, без ног и так далее. Связывали. Почему? Вот как, какой экономическая э, ситуация у вас в семье была? Там Иркутская область, это поселок, там работа вообще была? Ну, честно, работы там не было, поэтому я и хотел вырваться как-то в люди, куда-то в структуру устроиться, То есть... чтобы более перспективным быть и как бы и маме помогать, и сам, чтобы нормально было. А мама чем занимается? Мама на заводе работает. В каком? Э, леспромышленный завод у нас. Угу. А должность? Она уборщица. Уборщица, да? И какая зарплата у нее? Э, там 18-20 тысяч. Так. Угу. То есть я правильно понимаю, что вы просто хотели вырваться из говна? Так, ну да, проще ну, говоря. Так. Я жестко говорю, но так ну, выходит. Ну, проще да? говоря, так, да. Да, то есть говна, и это я, как бы единственный шанс, это было Росгвардия. Ну, как бы, и, да, или, или, или Минобороны. Подвернулось, как бы, да, что хорошее, то, что служ, служил нормально, и мне предложили, то, что службу нанес хорошо, нормально, ответственно, ее предложили, и я и решил. Э, вы, когда заходили, вы же знали, например, о том, что было в Мариуполе, в Буче, в Ирпене? Нет, я не интересовался, если честно, когда заходил сюда. А, об ситуации в Украине не интересовался. Нам сказали, вот, то, что вы едете в Купинск, да, там идет, там, ну, идет войны, военные, де, военные действия, вы едете в Купинск, ну, вы нормально все поедете, типа, то, что у вас боевых действий не будет, вы едете в мирное население, то есть вам просто надо сопровождать гуманитарную помощь и топливо. Все. То есть... Но ну, я в смысле ехал, что... Вообще, ты вообще не, не, не, вы вообще не интересовались что происходит, политика и так далее, да? Не, не интересовался. Никит, ты понимаешь, э, ты стал частью политики? Теперь, да, получается. Ты часть политики русской. Твоя жизнь, ты, ты всегда будешь помнить, что стал частью политики. То, что не интересовался политикой, вот сейчас политика заинтересовалась тобой. Это ты понимаешь? Да, понимаю. А, меня слышал. А, каком? Ну, а, последнем. Да, да, слышал. А, видел. Видел, да? Да. Более 200 человек украинцев поменяли, да? На одного. На кого поменяли, знаешь? На кума, ну, это кум Путина. Медведчук, Медведчук. Виктор Медведчук. Да. Вот твое мнение. Это не самое хорошее у меня мнение будет, конечно, об этом это как выразить свое мнение? Ну, можно даже мапом. Без проблем. Ну, это пиздец, если честно говоря. Одного человека на своего родственника обменять 200 человек. И не взять, и не, и не забрать как бы... Как сказать, это единоличество. Это подло с его стороны. Как, с госу... ну, как он, правитель государства, это со, его, со стороны должно подло быть. Потому что парней здесь много, как бы, которые попали в плен, а он поменял всего лишь одного человека. Кума. Родственника своего. Почему э, русские проиграли на харьковском направлении? Твое мнение? Вот отбили вооруженные силы Украины Изюм, Купянск и так далее. Сказали же отступать. Сказали отступать? Ну, все как не говорили, говорили, была команда отступать. Так же, как и нам, потому что все уезжали. А почему? Ну, то есть зайти, оккупировать территорию, потом ну, как бы ее сдать. вот я тоже этого не понял с логики, для чего это было сделано. Ну, силы были? Возможно, я говорю то, что ни техники, ни силы, ничего не было у нас, потому что техника очень старая у нас, еще 70-х годов. Я говорю, возможно, это был просто слив техники, слив людей. Чего, ну, что-то, походу, было запланировано вот это вот. Потому что сказали, а, потому что все уезжали и говорили то, что сказали уезжать в Россию. То есть, когда мы стояли вот как раз-таки на этой развилке с Изюма, то есть все уезжали полностью. Ну, то есть проблема в обеспечении была, то, то, что его просто нету, да, и все понимали, что вооруженные силы... Да, то, что не вывезем просто-напросто. Даже если принять бой, то это просто смерть. Поэтому посчитали проще уехать, отступить. Цель вообще ну, захода русских в Украину, вот твое мнение? Это уже часть политики. Честно, цель это была только, не как сказать, не у русских, а у правительства какая-то цель. Как бы против правительства, конечно, можно, но против него не попрешь как бы приказали идти, все идут. Ну, а, по, а почему такая ситуация в России? Почему люди не могут выступить? Вот сейчас мобилизация, ты слышал, да? Да. Ты я слышал на митинги там. Ну, там нету митинга, это, ну, это все так, мелко. А почему русские не могут, ну, вот ты не согласен, да? Ты говоришь, что среди русских много об этом также думает, так как ты, да? Вот ты сослужился там в Росгвардии, еще кто-то. А почему, ну, как бы не восстать? Не знаю, боятся, наверное, чего-то. А чего? Ну, то есть лучше поехать и умирать в Украине, остаться без ног? Честно, даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Ну, то есть есть выбор, ну, это как бы весы, да? Вот есть выбор на весах, э, как бы восстать и что-то изменить у себя в стране, да? Вот честно, вот ты сам говоришь, что, жив... ну, то, то есть регионы живут в говне. Ну да, проще говоря. Да, и попробуют что-то изменить, вот эту систему. Но люди этого не выбирают, но выбирают и слушают, например, этого же Путина, идут воевать, в конце концов остается бежно. Ты же понимаешь, тебе только 20 лет. Это только начало жизни. Это можно было учиться, любить, жениться, детей родить. И все, ну, еще не, ну, как бы не закончилось, но как бы инвалид. За что? За Путина? Вот я каждый раз себя спрашиваю, за что. Не знаю, дай бог, народ встанет в России. Ты хочешь этого? Ну, да, чтобы закончилось это все быстрее. А как, ну, вот как это закончить? Закончить, мне кажется, просто, чтобы народ в России стал. Противовластные. Ну да, получается так. И войска что просто развернулись и ушли с Украины. Тогда, мне кажется, все закончится. А вот среди войск есть сила воли, чтобы просто забрать оружие и уйти, и развернуть его на Москву? Я не знаю даже насчет этого. Ну, то есть ты, Там... ты понимаешь, что если уходить, то нужно разверта... Э, разворачивать оружие в другую сторону. Ну, получается, да. Ну, я не знаю, это тоже сила воли, скорее всего, нет. У русских есть все, сила воли? Все боятся чего-то. Ты хочешь быть армянином? Да. Веришь в это? Да. Что тебя обменяют, да? А вот, ну, зачем? -то? Вот обменяли там 200 украинцев, да? В том числе полка зона, одного там кума Путина. Вот зачем ты просто своим? Вот объясни. Маме я всегда буду нужен. Маме? Не, для меня, а мне, ну, я просто хочу родным. И все. Больше ничего не надо, только кроме родных и все. Последнюю неделю, как бы, Медведев, ну, русские, в общем, если говорить, они угрожают э, ядерным оружием. Ты веришь, что могут? стрелять? Не, не будут стрелять. Но ну, ты верил, что Россия нападет на Украину? Да я даже не знал, что что что, что готовится. Да мне кажется, ядерным оружием точно не будут. Потом Россию просто-напросто задают и все, все, все подряд. Вторая армия мира это сказка? Что еще? Вторая армия мира. Ну, русские себя так называют. Вторая армия мира это сказка? Не знаю даже. Не могу ответить. Ну, то есть, ты сам говоришь, техники нет? Ничего нет? Ну, да. А, ну, а какая она может быть вторая армия мира? А вот какая мечта вообще в жизни у тебя есть? Вот тебе только 20 лет, да? Вот я когда себя вспоминаю, когда мне 20, да, я хотел учиться, чего-то дости достичь в жизни. Вот чего ты, ну, я понимаю, ты хотел вырваться из Иркутской области, где, грубо говоря, все плохо, да, денег нету, и так далее. А вот что ты хочешь в жизни вообще, вот если мне Росгвардия бы была? Кем ты бы хотел стать? Вообще кинологом хотел стать. Кинологом? Я учился на нем, не доучился. А почему? Из-за пандемии. Из-за коронавируса, да? Да, началась пандемия, нас на заочное отделение перевели, и всех в армию забрали. На заочке нет отсрочки, и мы нас забрали всех в армию. Угу. И никто не доучился. В армию думаешь возвращаться? Нет. Все. Хватит. Навоевался? Да. А почему русские солдаты убивали гражданских, украинских? Я не знаю, не слышал об честно. У нас все спокойно было в Купинске. Ну, то есть вы не смотрели новости, не общались, ничего между собой? Ну, вот это такого никто ничего вот, не... Понимаешь, Никита, вот э, я много говорю как бы с русскими военнопленными, вот у меня такое ощущение иногда складывается, вот мы просто зашли и стояли, да, вот никто еще не сказал, что стреляли, да? Никто еще не сказал, что там они э, знают о убийствах гражданских. Никто не сказал, что они воевали, да, грубо говоря. Да, я понимаю, что большинство из них шло из-за безнадеги, служило и из-за денег. То же самое ты мне говоришь, да? Безнадега и деньги. В чем проблема признать это? Весь мир это видит, что делают русские. Ну, то есть за, за других я говорить не могу, потому что я не знаю про них ничего. А за себя... А вот факты есть, да, Изюм, Купянск и так далее. Ну, там показывали, где людей держали, там следы пыток, да, братские могилы. Ну, то есть ты же понимаешь, 500 тел найти, около 500 тел. Ну, это же не украинцы с украинцами делали. Ты понимаешь это, да? Например, там украинцы с браслетами, там, с флагами украинскими. Это же русские сделали. В чем проблема в чем проблема украинцев? Мы имеем право жить в своей стране. Ну, конечно. Мы другой народ. Ну да, получается. Ну как другой народ? То, что нация другая. То, да. что... Мы разговариваем на другом языке. Ну да. Зачем все это? Не знаю, это у власти спрашивать надо. Я спрашиваю тебя, потому что ты часть политики русской. Ты русский. Мы, мы просто это снимаем, ну, хотим понять логику этих всех действий. То есть логики нету, да? Не знаю. Логики точно нет, так вам скажу. Сейчас мобилизация в России. Ты хочешь что-то сказать русским? Да, вот ты без ног и так далее. Что бы ты хотел сказать русским, те, которые будут при призваны? Ты сказал, что ты, себя, ну, ты пушечное мясо. Ты можешь сейчас вот обратиться к русским, те, которые только пойдут воевать, чтобы задумались перед тем, как идти или не идти, чтобы подумали о близких своих, о родных. Я не говорю не идти, потому что это у каждого сугубо личное, сугубо каждого личное мнение, идти ему или нет. Просто чтобы они задумались, что с ними может быть здесь, и чтобы они подумали о своих близких, родных, спросить. Тяжело? Очень тяжело. Просто боязнь, то, что я больше никогда не увижу родных, вот это вот боязнь. Поэтому Задумайтесь, надо ли вам это все или нет. Поэтому Просто надо задуматься. Для чего это? Для чего это все было сделано? Вот сейчас тоже видео смотрел по телевизору тоже. Добровольцев новость, тоже сюда ехать. Которые не задумываются то, что, что с ними может здесь произойти. Возможно, что, ну, возможно, с кем-то будет все нормально, он приедет домой. А возможно, кто-то не приедет вообще, либо приедет такой же, как и я, тоже какой-нибудь коллега. Просто надо, ну, надо, задумайтесь просто-напросто о близких, о родных и о своей жизни. все.